Yo Leute, was geht? Ich bin's Noah und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es darum, dass ich euch ein paar Tipps geben möchte, wie ihr euch outen könnt und was ihr davor am besten machen solltet. Zunächst mal, das Outen kann eine richtig schwere Sache sein. Du musst wirklich deinen inneren Schweinhund überwinden, aber ich persönlich finde immer, dass es tausendmal besser, als irgendwas in dich reinzufressen und irgendwas zu verheimlichen und so zu tun, als wärst du jemand, der du gar nicht bist. Du sollst dich ja wohlfühlen und deswegen glaub mir, mach es. Dass es nicht immer jeder gut aufnimmt, das ist klar. Es kann auch sein, dass dir die liebsten Personen nicht die Reaktion geben, die du dir wünschst. Aber so ist das. Aber es ist immer noch besser, der sein zu können, der du wirklich bist, als irgendwas zu verheimlichen. Also, vor jedem Outing musst du dir erstmal überlegen, wem du vertrauen kannst, wo du dich sicher fühlst und wo du dir schon in etwa vorstellen könntest, dass die Person schon hinter dir steht. Mach dir um das ganze Trans-Thema erstmal Gedanken. Informiere dich, was sind Möglichkeiten, zum Beispiel bezüglich Hormontherapie, OPs, Namensänderung, Personenstandsänderung etc. Sowas halt. Damit, falls Fragen aufkommen, du nicht da sitzt und auf einmal nichts sagen kannst. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dich zu outen. Du kannst zum Beispiel einen Brief schreiben die positiven Seiten daran sind auf jeden Fall, dass du dir in Ruhe Zeit nehmen kannst und gucken kannst, okay, was schreibe ich? Vielleicht schreibst du auch was und denkst dann, hm, das ist nicht gut, machst sie wieder weg und schreibst was Neues. Lass dir Zeit dabei und guck einfach, wie du es für dich am besten formulieren möchtest. Es ist oft einfacher, sich in einem Brief zu outen, da du in einem persönlichen Gespräch viel emotionaler werden kannst. Vielleicht reagierst du über, fängst an zu weinen oder sonst irgendwas was deine Entscheidungen in einem Gespräch auch total beeinflussen können und du eventuell vergisst, was du sagen möchtest. Denn das hatten wir ja alle schon mal. Jeder kennt es doch, wenn man einen Konflikt hatte, ein Gespräch oder sonst irgendwas und im Nachhinein nach diesem Gespräch denkt, ah oh, scheiße, hätte ich besser das oder das gesagt. Außerdem ist es für den Gegenüber, finde ich, auch leichter, da er nicht sofort darauf reagieren muss. Er kann sich auch, genau wie du, Zeit nehmen sich darüber informieren und außerdem kann man eine Zeit vergehen lassen. Ein, zwei Tage, eine Woche oder sonst irgendwas, bis der Empfänger auf dich zukommt und mit dir darüber redet. Lass ihm ruhig Zeit dabei. Es ist ja auch nicht für jeden einfach, je nachdem, mit wem du darüber redest, beziehungsweise an wen du schreibst. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass du das Ganze persönlich machst. Du solltest vielleicht, wenn du dich für diese Möglichkeit entscheidest, davor etwas üben. Das ist kein Problem. Da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Wenn du schon jemanden hast, bei dem du dich geoutet hast, nimm ihn oder mach es einfach vorm Spiegel. Übe wie eine Präsentation. Überleg dir, was der Gegenüber sagen könnte, was er fragen könnte. Mach dir deine Gedanken und überleg für dich selber, was du dieser Person preisgeben möchtest. Du solltest dir Gedanken machen, wo und wann du mit dieser Person oder diesen Personen reden möchtest. Am besten suchst du dir einen ruhigen Ort, wo das nicht jeder mitbekommt und ihr auf jeden Fall nicht gestört werdet oder eventuell abgelenkt. Bei deinem Coming Out solltest du offen und ehrlich sein. Sei einfach du selbst, sag, was dich belastet, wie du dich fühlst. Erzähl von den Möglichkeiten, dass du dir wirklich darüber Gedanken gemacht hast und vor allem, dass es nicht nur eine Phase ist, denn glaubt mir, das ist das, was die meisten erstmal denken. Was ganz wichtig ist, wenn ihr euch geoutet habt, habt Verständnis und Geduld. Ich weiß, dass es wirklich hart ist, falls euch eventuell jemand nicht akzeptiert oder nicht so reagiert, wie ihr es euch gewünscht habt. Aber das kann auch mit der Zeit kommen. Lasst eurem Gegenüber aber auf jeden Fall Zeit und drängt ihn nicht in die Enge. Jeder reagiert anders darauf. Manche können sich sofort damit anfreunden, reagieren direkt, manche brauchen erstmal ihre Zeit. Das ist ganz normal, so ist jeder. Es könnte aber auch sein, dass ihr in einem Gespräch seid und es einfach zu keinem Ende führt. Die Person will euch wirklich nicht, ich sag mal, akzeptieren, euch zuhören, das wahrnehmen, was ihr sagt. Brecht das Gespräch einfach ab, denn es hat sonst wirklich keinen anderen Sinn. Manche checken es einfach nicht, um es klar zu sagen. Und eher, dass ihr euch den Mund fusselig redet, lasst es dann einfach. Vielleicht ist es dann auch besser, dass die Person sich dann kurz nochmal Gedanken darüber macht und ihr vielleicht ein andermal nochmal redet oder guckt, wie sich die Situation ergibt. Es passiert oft, dass zum Beispiel Eltern nicht direkt klar damit kommen. Das kann richtig, richtig hart sein, aber lasst euch deswegen von nichts abbringen. Bleibt auf eurem Weg und macht das, wie ihr euch wohlfühlt. Weil glaubt mir, das ist tausendmal besser. Außerdem kommt es auch oft dazu, dass die Eltern einfach nur Zeit brauchen, dass es sich mitentwickelt und am Ende alles besser wird dass ihr vielleicht noch Möglichkeiten findet, um auf den Gegenüber ein bisschen zuzugehen, falls es für die Person wirklich nicht leicht ist, weil es ist für beide Seiten ja ein neuer Schritt, ein neuer Weg, neue Erfahrungen natürlich. Aber das kann sich alles nach und nach wirklich so gut entwickeln. Ihr müsst einfach dem, der anderen Seite auch ihre Zeit geben. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, weil man eher denkt, warum hilft er mir nicht? Warum nennt der mich nicht so, wie ich das möchte, weil so geht es mir besser. Aber das geht einfach nicht direkt, weil überlegt euch mal, wenn es jetzt im Fall ist, dass es, dass es eure Eltern sind, die haben euch euer ganzes Leben lang großgezogen und so und so viele Jahre jetzt so einen Namen gesagt und so ein Pronomen, dass das jetzt nicht von heute auf morgen geändert wird, sage ich mal. Das ist ja klar, Fehler passieren auch. Aber lasst lasst denen dann auch ihre Zeit und seid dann nicht zu traurig. Das muss auch nicht unbedingt nur bei euren Eltern passieren, das kann überall so sein. Bei mir war das damals so, dass mein Vater erstmal gar nicht nur sagen wollte oder männliche Pronomen benutzen wollte. Irgendwann konnte er sich damit anfreunden, mich Louis zu nennen, weil er Noah nicht mochte. Und mittlerweile sagt er auch Noah und halt auch schon länger halt immer er und sowas. Und halt, dass ich sein Sohn bin. Und denkt nicht, dass eure Eltern euch nicht lieben, nur weil es vielleicht gerade schwer erscheint. Wirklich, das heißt es überhaupt nicht. Nur manche unterstützen einen halt dabei und manche nicht. Und es tut mir natürlich unfassbar leid für die, die nicht dabei unterstützt werden. Und ich hoffe natürlich dann auch, dass es mit der Zeit kommt, weil das natürlich nochmal viel einfacher ist für einen selber auf diesem Weg. Also, es kann sein, dass so nach so einem Coming Out zum Beispiel irgendwelche Angehörigen, Freunde, vielleicht Familienmitglieder wirklich nichts mehr mit euch zu tun haben wollen. Das ist hart, aber das kommt einfach manchmal vor. Lasst euch deswegen aber auf keinen Fall von eurem Weg abbringen, wirklich nicht. Traut euch. Glaubt mir, das ist so unfassbar befreiend. Seid ihr selbst und macht euer Ding, egal wer euch Steine in den Weg legen möchte. Ah, schmeißt ihm diese Steine an den Kopf. <laughs> Ernst. Also, Zieht euer Ding durch, glaubt an euch, guckt, dass ihr euch so viele Leute wie möglich auf eure Seite schafft, dass ihr Freunde habt, die hinter euch stehen. Lasst euch von keinem verarschen und macht euer Ding. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft euch eventuell etwas weiter. Lasst gerne ein Like da. Ihr kennt es, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder vielleicht habt ihr ja noch Tipps, die ihr gerne in die Kommentare schreibt für andere. Bis zum nächsten Video.